न्यूज चैनल एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय को शुक्रवार को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर विदेश जाने से रोक दिया गया इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए एनडीटीवी ने कहा कि मीडिया मालिकों पर छापे के साथ यह कार्रवाई मीडिया को चेतावनी है कि वो पिछलग्गू बने या नतीजा भुगते कंपनी ने आरोप लगाया कि बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर मीडिया को लगातार शर्मनाक ढंग से चेतावनी दी जा रही है उन्हें पूरी तरह से दंडवत होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं कंपनी ने यह भी बताया है कि दोनों कहां और क्यों जा रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों केनिया की राजधानी नैरोबी जा रहे हैं एनडीटीवी ने कहा